Ah, what a fucking loser. oh, this is not so good. zmasakrowałem. Ten jakiś malutki statek tak mocno zmasakrowałem. Rozwaliłem mu dwa moduły, jakiś hmm? szok, dużo przecieków. Te uparli się na moje te... Hey doctor, here, private sales. Is he now? Theory player. Oh, no, no, no, it's okay. Yeah, yeah. Yeah, he replied. That's good. Okay. Ten gościu Snow jest prawie martwy już. kurde, no rozdzielili nas, nie? A no jakoś połączyć się musimy. sporo z nich pod wiatr utknęło. No. Może jest sporo, ale... Hmm. Ja teraz między dwóch teraz wpłynę, żeby w jedne- w jednego i drugiego walnąć. jak jest nas trzech, to może nam się uda nawet przeżyć to jakoś, jak się razem będziemy trzymać. No tak, tylko że ja tutaj przeciwko czterem walczę, nie? No i... No też kolejnych czterech. Służę za mną. No wiesz, ja się póki co próbuję nie dać zepchnąć na brzeg, tak? Bo oni mnie tak próbują ściągać. Tam tą konstrukcję odbija. They Tutaj balony łoje. I just się tutaj two tyłkami Dude, I'm sailing fucking circles around the sky. That's okay. You give me space. O, mogę wybuchnąć. Dude, that, Ultimate. that fuck, I just got six cannons with that stern rank. his rudder. Wyłącz survival no Już dawno mam. Się zastanawiam, czy boarding włączyć. Co tam mam dwa razy planking, ja tak Newtony. utonę. Ja zwalniam za mocno, cholera. Oh, fuck! His sales are so fucked right now. <laughs> that was good. You like that shit? Oh man, I he like is fucking <laughs> he is gonna go fucking down, man. Oh man, he he's kind of probably wishing he wasn't in this battle right now. Like, Czy tam powiatku już nie bąs? Próbu... Tam podwiat, tak my spychają, kurna. Postaram się dołączyć do was, płynę waszą stronę. Oh, you may be going for a board on me. Ja tym sobie naprawdę mi się nudzi, że potrzebowałem serwitorów. A ty już tu płyniesz. Postaram się też ogień utrzymać na swoim statku. Będę wyłączał i włączał survival. I He's already used his hull repair. Dobra, ci się pod wiatr ustawili. na Manowar ciebie dorwą. No na pewno. Wszystko z tego. No ale wiesz, ten... Dobra, ja będę się utrzymywał ogień. Tak będę go wyłączał i włączał. I think um, I think he may have already popped this hull repair. I'm not sure. Zrób diabolus gaz. O, fire. A to mam u ciebie. Tak, tak, tak, to u mnie. O, już tutaj się szykuje do konstytucja. Została. Zatopiłem kogoś. <laughs> No, pięknie, kogo? Snowa. Snowa. ten tutaj mnie... Oni mają ze statki, że nie potrafią nas dogonić. O nie, bo on celowo to zrobił. Ja ich tym ogniem straszę. Dobra, nawracam, no znów to są niebo, stawić. Ja ich tym ogniem teraz będę straszył. Słuchaj, uciekają. Jo, weź mnie zapal, zapal mnie. Wszyscy uciekają ode mnie. No. Ja do ciebie się zbliżę, ja też chcę płonąć, dawaj. Ja ostatnio swoją santę wysadziłem, jak mnie dopadło 20 piratów. I chyba z trzech z nich to tak uszkodziłem, że im się żagle pozmukiwało. Znaczy ten mhm. maszty. Pięknie, płonę, zajebiście. A wiesz co, nie wybuchaj. Jak weź tak sobie utrzymaj 18 ludzi na survivalu. Nie, nie mam. A nie, nie, zrób tak, patrz, na razie walcz. Zawsze możesz wyłączać i włączać survival, żeby utrzymać ogień. Jak masz 18 ludzi, jak spadnie do 16, to włącz <laughs> survival. Jak znowu będzie 18, to postaw ludzi na survival y, znowu, co nie? Czaisz? Ja tak, no, można. Ja tak robię okay, cały czas. Czekaj, ja zaraz na płynę też się zapalę. <laughs> A, ty już masz Pochanie. fire shock, co nie? O. o, wybuch. Ja wybuchłem? No. O, jak ładnie. Przynajmniej nie zdobyli Wiktor. No ale niepotrzebnie trochę, mogłeś walczyć spokojnie przez cały czas, dopiero później wybuchnąć. Uh. Od tokoła trzeba zatopić. Kurga nie chcą... Po, podpływaj tutaj, spróbuj. A niby jeszcze mam działa. Ej, ja mogę strzelać. Spoko, ja żyję. żyję. Mogę strzelać Jasne, nadal. że żyjesz, no. How's your Yeah, let's guys battle going. Ah, we sunk already one pirate, one escaped. All right, this guy's gonna sink uh, most likely unless we capture him. Ja utrzymuję ciągle, żeby było ogień i żeby było 18 ludzi na survival. Jak jest mniej niż 18, to wyłączam survival. Mhm. To jest po prostu najlepsza metoda, że mogę w każdej chwili wybuchnąć jak będę chciał. Że nie zdobędą statku, ale mogę walczyć. Dobry sposób, dobrze go no. znam. Chytrze. Uda, ale strzelać nie mogę, niestety. Oh, watch, watch this stern rake right here. <laughs> oh man, this is so fun. Kurna, no zwolnili mnie. Popływaj szybciej z tym ogniem. Z pochodnią. <laughs> Żywa pochodnia. Mnie spowolnili, zaraz będą mnie bordować. Człowiek pochodnia. O, chociaż o, nie uda im się. <laughs> Його більше в цим збагдавати. как понял. Ага. Чекай, чи нічого да, не збагдавати. Спробую чпамуться. Czy nie tobie, y, ten Manowarowi. Znaczy Diabolusowi. To nie chcesz mnie zapalić? <laughs> nie, chcę ci ten. Odciążyć trochę. No, Diabolusowi chcesz pomóc. No. Za późno łączyłem bowling. Nie da się włączyć burdu, e, survivala podczas burdu, ale ja. No, samo się włącza. Co za lipa. Za szybko wybuchnąłeś. Ja myślę, że pójdę na dno. Nie w takim statku. Ale jak on wrak, będzie go miał, będzie go miał, nie? Ile się powań. Bo może jakiś nadman. Ale jaga się jak pochodnie, nie? Kurde no. Gdybym wiedział, że nie pójdę na no to Idę ci pomóc, diabolus. Musimy się trzymać razem teraz. A spróbujcie No. mój statek zabić. Nie, będzie mocno pod wiatr. No. Mm, ale co, bo nie ma wyjścia. Ale się fajczy. Dawaj diabolus zabijamy, po prostu bierzemy ich ten. Y, targetujemy dane statki. Dawaj, sorry, Annę, y, konstytucja, zobacz. No, ja się ustawiam na niego z drugiej strony. tak średnio. A to co najszybciej można zatopić. No. <laughs> Kurga, no nie chcą mi wbić żadnego przycieku, no. <laughs> Znowu zaczęli po żaglach walić. Właśnie. One przecież tego. O, no, usunęła Wiktoria moja na szczęście. Tak? Tak. Tą belony wale teraz. Pożar mi chyba żagle rozwala, czy mi się wydaje. A, rozwala nam żagle. Ja no chcę od ciebie przejąć ogień i nie mogę. Ta balona się zatrzymała, żeby z nami nie płynąć. <laughs> dawaj w prawo skręćmy z wiatrem może. Prawo. Wszystkie słabsze statki są za nami. ruszymy, cała nasza skarga będzie przystroga z w bitwie, to by nas nie zjechali. Tak, poczekaj na mnie, no, jakbyśmy... No, zaraz. Jakbyśmy razem płynęli. Jak no bo nie przejąłem od ciebie ognia. Co oni tam za statki mają? Piątki? No, balony, chyba największa, nie? Tak, dwie balony. No, dwie belony ma, trzy nawet. Trzy, cztery, pięć, tak, pięć belów, no i na belonach. Że mi się chciało, nie? Sorry. No też się bawią, nie? Gdzie się chciał tu przypływać. No bo oni wiedzieli skąd idą, to No. no. No, dogadali się z Duńczykami. Znaczy co nas nie śledzili, pigaci? Ale że oni się na burger Dawaj, od, od to kola walimy. Od to kola Znaczy oni się nie zrespawnowali nagle, tylko 96% niestety. Pozw pozwalniali mnie strasznie. Dawaj mi zabijmy od Tokola. To jest... A, ten tu. Ten tutaj, no to jest... No i no, tak no. nie wiem, kto nie dowie z piłki. No niestety. O, mam lika. Super. A ja ostatnio we Flat Mission e, przejąłem, ja jedną, przejąłem jedną Wiktorię i dali mi ją. Myślałem, że pieniądze dadzą, a dali Wiktorii to złotą. Czekaj, jak będziesz płynąć? Jabolus? No. Hmm. Ja skręcam w no, prawo. Ja skręcam prawo? w prawo. No, no, żeś nie uderzył mnie. Ty skręć w lewek możesz. No widzisz, jaką mam prędkość. Dobrze było, gdybym od ciebie wziął ten ogień. A można tak? Prometeusz, no pewnie, że może. Jak się zbliżę do ciebie blisko. Żeby Dobra. was nie skapturowali przez tym. Mogę ci pożyczyć. Nie no, jestem mocno szkodzony, ten no ogień mnie niszczy. Jak on trzyma ogień, to... To będzie mógł ten... Yy, niszczyć swój statek przez jakiś czas. tam masz ogień ode mnie? No już mam. O, no, nieźle. <laughs> Olimpiada. Tamten też się zapalił, ten piździ. Co właśnie widzę? Wiesz, ma shock jeszcze. ty. O, no, nasz już tego wysadził. Walnijmy go. Podpaliłem. Oh man, this guy's fire shipping right now. Yeah, I see. I'm out. A, ale pięknie wchodzi w niego. Jeszcze przecieki ma. Well, there goes that idea. I weź tak sobie po prostu włączaj i wyłączaj y, e, Diabolus z których walczy. Ci niszczyło statek no i... Co ile? No jak ja teraz utrzymuję na 18, jak jest y, ten, jak spada do 16 to wyłączam. Mhm. Dude, 226 sail hits this game, holy <laughs> shit. Wyjaja, tylko żeby kurka musi wiesz... Brandery se robicie? <laughs> Dawaj, weź odbij w lewo, bo ten... A weźcie wybuchnijcie w środku i w środku. A Chociaż moglibyśmy, nie wiem, moglibyśmy w prawo skręcić, nie wiem, jak będzie lepiej. Prawo. No to i tak musimy jakoś przez wiatr jechać i tak. Oni wszyscy w drugą stronę skręcają, odbijmy w prawo. W prawo? No dobra. Jedno jest pewne, nie skapturują was. A to co, no, przez wiatr przechodzimy? Oh, this guy's gonna blow up real soon. Nie wiem, nie mam pojęcia. Oni wszyscy od nas zwiewają w ogóle. Boją <laughs> się teraz. Ale, ale słuchaj, ja tak mogę w nieskończoność. Albo mnie zatopią, albo... Albo wybuchną. No Ciężko będzie zatopić. Chociaż cztery balony jemy? O! Dali mi te przecieki. Oto kol za nami siedzi. No. Próbują maszt rozwalić. Znaczy wiecie, no i Pójmy- tak. pójmy no, na 90 Zabijecie na dla nich tak, to nie jest. O, gościa do zera zjechałem, weź go jeszcze ten, dobij jak możesz. Uuu, no, jeszcze... złamałeś. No... Jeszcze tylnym walnę mu. Ooo... Jak wygląda płynąc. Ruder pompę. No, no <laughs> mnie, no, mnie, mnie zatopią, no, ale to nic. No, to że nie przejmą, to jest najważniejsze. No właśnie. Jeszcze muliki w pierdzie. Pięknie. Niech zdechnie. Im więcej zabijemy, tym lepiej. No, A, tylne działa mam rozwalone. W sumie to nie możemy odbić pod wiatr, bo mamy zbyt słabe żagle. Byśmy musieli mocno w lewo odbić. No, nie <laughs> da ja już zobacz po, e, ten... Can this guy just blow up already, please? Dawaj ten, mocno w lewo odbijamy. is too close. Odbijmy mocno w lewo, mając nadzieję, że nie utkniemy ten. w lewo. No, bo nie ma, nie ma szans, że pod wiatr walniemy, wtedy mogą nas No. sabotażować. No, Już nawet zbyt wolno płynę. no płynę 4-4, nie? Nie, Yeah, tak, nice blowout. Chyba nie rady. A No. ej, ta Wiktoria zatonęła, która została ten, jest Sank. I still no, no, W dupie wyłączam, wybuchnę najwyżej. Teraz wyłączasz? No, No, Nie, nie, nie, nie, weź nie wyłączaj jeszcze, stary, jest dobrze. <laughs> Jeszcze wygracie. ej. nie, wygrać nie wygra. Ale możemy zatopić paru, dawaj, nie wyłączaj, trzymaj Wybuch na razie. najlepszy Kurwa, powiem ci... Postarać. Trzymaj, Every trzymaj. shot, he had crew shock, fire shock, rigging, rudder, all at once. That was awesome. Ale się zebrało, nie? Z kurbańców. Ja nie wiem ile ja mam ognia, kurwa, to jest najgorsze. <laughs> Ale no widzisz przecież ten. No tak, ale ja mam jeszcze jakieś przycieki. 81 mam, nie? A. Ja no nie mam przycieków. Okej. Job done. Dawaj, ty, konstytucja widzisz? No, widzę, widzę. Zaraz. Nice, well done. Oh, boarding parties. <laughs> się ten... Trochę... <laughs> boją bordować, nie? <laughs> ludzie na, a, na survival nie chcą przychodzić, nie wiem dlaczego. Okay, I'm gonna sail back to oh, Moran okay. now. <laughs> No masz Fireshocka dostałeś. So you no, guys no, no, are... You guys killed those guys too? Jak mam fajerze, to już z niego nie wyjdę? Nie. Nie, no wyszedłem. Nie mam A, fajerze. wyszedłem. <laughs> Co, jutro podpływam na sedni wiktoriannie. No. Dobra, <laughs> czy ja... O, zobacz co się dzieje. Też dostałem fajerszuka. Ole, jak ładnie się wyjmić, wyjmicz O, forzupa oddali. Dawaj do Lord Wiszy spłyniemy, odbij w prawo bardziej. Jak dacie mu dwa razy fire, no Jak najbliżej do Lord Wishes. No właśnie ten spróbuję. Ja pierdzieli, tutaj to wygląda. No zrobili jeden błąd, zapalili jeden statek. <laughs> A w ogóle wszystko nagrywam. Wszystko nagrywam, żeby było śmiesznie. A, Wisiu zwiewa, stara się zwiać. Ma, możesz mhm. manual sailing skręcić czy coś? No, no ciężko, no skręcam, no ale... A manual Też. sailing? Hmm. Radar masz uszkodzony czy jak? Nie, ja nie mogę w ogóle ten, nic robić. Ja ci pomogę trochę ten. Pomogę ci skręcić. Patrz, pomagam. Ty, ty, naprawdę, tak podpłynąć do tych dwóch. Ale nie, nie damy rady chyba. Pomagam ci ten wiatr. No i to jest tego fajerzyka czy nie? Pomagam ci trochę skręcić. No gdzie widzę, widzę. No wyjdę z tego fajerszoka. <laughs> Wyjdziesz? Chyba wyjdę, bo zobacz ogień coraz mniejszy. Ten wiś jest utknie tam. Możemy na wiście spójść i go zatopić po prostu. No, muszą mnie z tego fajszuka wyjść. Dawaj, dawaj, lecimy na Vicious. To jest takie piękne. On, u- dawaj, walniemy go ten. Już, już, już, już O Boże, jeszcze są z drugiej strony. Żeby utknęli przy lądzie. <laughs> No. O Boże. Zaraz utknę. To będzie takie piękne. <laughs> Wyłączam survival teraz, zobaczymy jak będzie perfekcyjna pozycja. <laughs> Dawaj, dawaj, odbijaj bardziej w prawo. Odbijam. Jak tam jesteśmy na w bitwie? Się opaki nieźle jagają. <laughs> tak od pół godziny już. Ty, ja ci powiem, gdybyśmy tak to trzymali, to jeszcze te 50 minut byśmy przeżyli. Nie, u mnie to ten. <laughs> Rozwalało już pancerz. Mam no, fajerszka. Zrobię i zwieje, no, też. no skubaniec. Nie no, walnie go chyba. Albo przynajmniej sami się zabijemy. Ja już wody nabieram też. No dobra, wyłączam z Rubiwa. No ja już wyłączyłem. O. Ja. Ja zatonę już na szczęście. A ty wybuchnąłeś? No, nie wiem. No ja nie mam żadnego tego, no... Ale się jeszcze. Jak się palisz to dobrze, to ci armor zjedzie. Wyłączyłeś survival i zatoniesz. Tak, tak. A zaraz będą chyba cię jeszcze strzelić. tam jeszcze ponad 300 ludzi na zawód ten na statku. No, już nabieram wody. No, o, ty do ci O, ktoś, wybuchaj. ktoś sabordażować. Dawaj, wybuchaj, wybuchaj. Na no, bowling daj wszystko. Eee. <laughs> No. Dobra. Piękne. <laughs> Po prostu się roztrzaskał chłop. Nie zdobyli nic. <laughs> Trzeba było inne napisać, to były jutra, nie? <laughs> Ło, 80, 90 <laughs> tysięcy, ładnie. Ile zarobiłem, zobaczmy. Uuu, 123 tysięcy. Hey, those guys have a rattlesnake with them?